Estamos con Victoria Anderica de Access Info, una ONG basada en España trabajando en temas de acceso a la información de open data, que lanzó Tu Derecho a Saber. Eh, Victoria, ¿cómo se desarrolla el portal y cómo está el tema de acceso a la información actualmente en España? Pues el portal va bien, nosotros lo lanzamos el 22 de marzo, si no me equivoco, de, este año y ahora sacamos el primer informe que revela eh, que de las unas 550 solicitudes que hemos tenido en cuenta para este informe, y revela un 60% de silencio por parte de las administraciones públicas. Lo interesante de esto es que estamos consiguiendo un impacto, que muchas de las solicitudes que se han hecho han salido luego en la prensa, citando a la propia, a la propia web de tu derecho a saber, y eso nos está haciendo eh, comprobar que esto efectivamente es una herramienta para promover el derecho eh, dentro de la sociedad, incluso dentro de la prensa, que son a la vez un multiplicador. Entonces nuestra experiencia es muy positiva, el problema que tenemos en España es que no tenemos una ley de acceso a la información... Eh, y que las instituciones y las instituciones públicas no contestan, pero esto eh, no tiene que ver con tu derecho a saber, el problema es que además tenemos unos políticos que no acaban de entender el tema del gobierno abierto, que no entienden las nuevas tecnologías y por lo tanto que les llegue un email de un sitio, de una plataforma ciudadana, no lo acaban de entender.